Bonjour, c'est Net for Net TV. Aujourd'hui, je vais montrer comment écrire un texte sur une vidéo avec Movie Maker pour les débutants. Et voici les étapes. Premièrement, allez chercher une vidéo. Allez à votre disque dur donc, cliquez et cherchez une vidéo vais choisir par exemple cette vidéo là cette vidéo là est produite par ma chaîne comme vous voyez ici c'est la vidéo on va montrer maintenant comment on va écrire un texte sur cette vidéo là qu'est ce qu'on va faire on va cliquer sur titre comme vous voyez ici comme vous voyez ici en cliquant sur où écrit là mon film cliquant, on peut déplacer cette écriture-là ici. Regardez, l'écriture est déplacée ici. Après, on va supprimer cette page noire-là, comme ça, un clic comme ça. Et après, on voit, il y a un croix ici. Regardez, cette page-là est supprimée. Regardez, nous voulons que le texte soit du début de la vidéo jusqu'à la fin. Mais ici, il y a, il y a un espace. Qu'est-ce qu'on va faire On va cliquer sur mon film là. Regardez. Ici, là, on va ajouter la longueur du texte. On va mettre, il y a 7, on va mettre 9. On va mettre 9. Regardez le texte. Il va être écrit du début jusqu'à la fin de la vidéo. Regardez maintenant. On va écrire sur cette vidéo. On va faire un clic comme ça. Supprimer comme ça. Écrire par exemple. Écrire sur une vidéo. Comme vous voyez là, l'écriture est blanche on va changer la couleur de l'écriture comme ça. Allez, mettre la couleur rouge. On va agrandir avec le grand A ici, l'écriture comme ça, regardez. Pour ajuster l'écriture dans la vidéo, il faut cliquer, regardez, un clic droit avec la flèche là et ajuster comme ça, regardez ajuster comme ça, regardez, et ajuster de l'autre côté. C'est un logiciel Movie, movie Maker, c'est un logiciel simple, basique pour les débutants. Suivez mes cours, rien à perdre, tout à gagner. Écrire sur une vidéo. On a plusieurs choix ici. On va, on peut choisir comme ça en cliquant ici le format de l'écriture moi j'ai choisi une écriture comme vous voyez ici Segoy oui ici on choisit le format de l'écriture regardez là comme ça l'écriture est petite et comme ça, l'écriture sera grande et très grande quand même. En cliquant sur la lettre G, l'écriture devient bold. Donc, regardez, comme ça, l'écriture, comme, comme elle devient. Elle devient comme ça. Sur la lettre I, pour incliner l'écriture. Regardez, incliner l'écriture. Ici, on a un autre paramètre. Regardez ici, c'est le contour. Choisir par exemple un contour épais, comme ça, et choisir une couleur. Couleur, par exemple, couleur euh, noire. Ici, taper, Regardons ici. Toutes ces modifications seront dans votre vidéo. Regardez, la vidéo, elle devient l'écriture comme ça. Regardez ici, pour nous voulons que le, titre soit constant, ne bouge pas. Allez ici, regardez, taper et choisir la, première type de d'écriture stable. regardez, et la vidéo sera écrire sur une vidéo en cliquant l'écriture sur une vidéo. Comme vous voyez, c'est très simple d'écrire avec Movie, de, Movie Maker. Comme vous voyez, c'est très simple d'écrire sur une vidéo avec le logiciel Movie Maker.